بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من سكلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرح العرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثكلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما فأمه هامية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم